До 1200 метров. Сейчас я проскакиваю. Застрелю. Третий день на «Спартаке». Позиции украинских военных у нас сейчас сзади. Я направляюсь вслед за ополченцем к месту возможного прорыва военнослужащих украинской армии. По характерным повреждениям домов понятно, что разрушены они были огнем с позиций ВСУ. Сегодня, как обычно, мы были разбужены обстрелом со стороны украинских позиций. И какой-либо работы у ополченцев не предполагалось. Я собирался ехать в Донецк, чтобы монтировать отснятый материал. Но из штаба поступила информация, что по донесению разведки группа украинских военных собирается прорваться в «Спартак» и закрепиться. Отдан приказ предотвратить прорыв пехоты и удержать позиции. За эти три дня в поселке я стал свидетелем того, что ополченцы, скованные Минскими соглашениями, не могут наступать и вынуждены отдать инициативу ВСУ. Украинские военные пользуются моментом и постоянно обстреливают позиции ополчения. Эта ситуация выгодна властям Украины. Несмотря на уровень подготовки, армия Украины обладает несравненно большим мобилизационным ресурсом, чем ополчение и может с легкостью восполнить потери от позиционных боев. Тогда как для ополчения сидеть в обороне – это война на истощение и так небольших ресурсов. Вдали слышен стрелковый бой, который завязали ополченцы с вооруженными силами Украины. Нам предстоит пройти полтора километра до передовых позиций. Это работает БМП-1 по позициям украинских военных. Отработать позиции украинских военных выдвигается расчет зенитной установки. Мы немножко задержались, и это сулит нам попасть под ответный огонь по зенитке. быстро Конечно, потому что по ней ответ может закупить. Уже? Дистанция до украинских военных чуть более километра. Отходить экипаж должен быстро, так как украинские военные могут применить ПТУРы или открыть огонь из танка. Отработав по цели, зенитка уходит. Бежали? Теперь нам надо как можно быстрее проскочить этот участок и уйти за строение впереди. В любой момент может прилететь ответка, предназначавшаяся зенитке, и тогда нам не сдобровать. Вот эти улицы, лежащие с юга на север, простреливаются украинскими военными. Давай сделаем. Чем ближе мы движемся в сторону украинских позиций, тем больше разрушений частного сектора. Каждое утро и вечер украинские военные по секторам обстреливают этот поселок. Спорим. Поступила команда к бою. Я следую вслед за ополченцем. За этими зданиями зеленка, рядом с озером. По этой зеленке сюда частенько проходят украинские диверсионные группы. Это профилактическая обработка зеленки после того, как наблюдатели на глазах отрапортовали, что возможно движение вдоль камышей. Эти разрывы в небе – снаряды от БМП-1. Сейчас ополченцы обстреливают зеленку, находящуюся от них в 300-400 метрах. Позиции украинских военных находятся на расстоянии около километра. Стоп, пустой, отходи. Мы знаем, что на украинских позициях есть танк и зенитная установка. Наблюдатели сейчас тщательно следят за тем, чтобы на линию соприкосновения не выдвинулась техника. Пока сигнала нет о выдвижении бронетехники, мы чувствуем себя достаточно спокойно. Так как снайперским огнем нас достать не могут, остается опасаться ЭГС. Но подлеты этих снарядов достаточно хорошо слышно. Поэтому сейчас все несколько расслабились. Я решил снять саму зеленку из-за зданий и вышел на открытое пространство, так как не думал, что по растянутым силам ополченцев будут работать птуром. И вот тур, который меня достал. Солдат, который проходил перед камерой, отвлек меня, и, возможно, поэтому я не заметил подлета снаряда. Зацепила, блядь! А, блядь, давай, давай, что там? Да, блядь, не могу идти. Одного из ополченцев тоже задело. Легкая царапина на ноге. Да? А? После удара я поднял камеру и своим ходом ушел с линии огня. На тот момент я мог передвигаться, но не чувствовал правую ногу. При этом она исправно работала, но бежать быстро я не мог. Оператор! Оператор, Оператор все нормально? Ненормально, блядь. Сюда. Ноги, руки что-нибудь? Что-что? Внизу есть что-нибудь? Голова кружится, блядь. Нормально, нормально. Конфузила или что? Да нет, шел кто-нибудь, нету. Целый, нахуй. Целый, да? Да. Целый? Целый. Контузия. Контузия, это нормально. Ополченцы оказывали мне посильную помощь. Несколько раз я начинал терять сознание, но солдаты вкололи мне укол антишока и обезболивающее. Ополченцы быстро перевязали меня и начали готовить к эвакуации. Тихо, а что ты загибаешь? Готовьте укол, если что, антишоковый. Антишок можешь дать. Готовьте укол на всякий пожар. Я говорю, левый локоть, снимай полностью. Левый локоть. Бля, что с ним? Подожди, почему? Его контузило. Контузило. Я слышу. Снимай вот этот локоть. Блять, не главное потроха. Не-не-не, потроха твои на месте. Броник ударила. Все на месте. Броник ударила, да? Ну чё, комрады, меня наконец-то ранило, блядь. Причем ранило сразу неудачно. Чуть ниже живота, блядь, и в руку. Наконец-то? Ну, я два года работал этим а. военкором. А, мне... Я понял. Короче, получается, второй бой, который снимаю, и тут же ранение ранило по-глупому, потому что сам подставился, стоял на открытом давай, месте, давай, думал, укро далеко. нахуй. Скорее давай, всего, давай. либо птур, либо еще какая-то ерунда. Вот да! Можно тур, было, тур, блядь, давай, чё, можно блядь, было этого избежать, но, короче, сам подставился, дурак, блядь. Думал, что далеко, блядь, и нормально проскочит. Если коллега не буду, увидимся еще. По результатам обследований выяснилось, что сломана одна кость, 4 рваных раны в предплечье и порез паховой области. В целом, эвакуация у ополченцев поставлена хорошо, так как мы уложились в норматив, принципиально важный при ранениях. Обязательно оказать медицинскую помощь раненому бойцу в первые 40 минут после ранения. Этот показатель ополченцы с успехом выполнили. Далее последовали 6 недель лечения в больнице. Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс».